Nuqaqsutiymi Zenobia Cruz Kunduri, Awsangatimanta, Ispushuywan kashayku Lorenzo Qhapa pasapiwang. Kuna kunantaqmi Europa llaqta nyust turaykuna kuna masiykuna ñusqa masiykuna ñapaykamukichis tukuy sunquywan hatun marq'akuytan aparichimukichis pachamamanchis may sumaqta cuidaykushawanchis tukuy pantimiya unquymantapas kui ñañaykuna turaykuna paqu masiykuna hatuntan extrañashayku kay pantimiya unquy pasaruqtinqa llapallanchis tupaykushunchis pachamamanchis munakting apanchis apunchis kuni munaqtin turay kuna hatun tukuy sunquywanmi apachimukichis kay uraspi ñañayturay